przywiozłem ze sobą wiedzę przekazywaną słowem od tysiącleci. Wiedza z skrzewnie schowana, wiedza słowiańska, powinna być starosłowiańska, powiem dawno słowiańska. Wiedza, która pochodzi jakieś, została okryta jakieś 3000 jeszcze przed narodzeniem y, Jezusa przez naszych przodków, od których mamy rodowe przekazy jakby, genetyczne. Tak? Pozwolę sobie usiąść. W każdym razie wiedza ta nazywa się Wielka Tradycja Północy w Polsce. Yy, nauczycielem, który przyniósł ją, moim nauczycielem był Mikołaj Szerstwienikow, który przyjechał z Moskwy bezpośrednio do Warszawy. Wcześniej nieistotne już gdzie były te wykłady, w każdym razie chodzi o esencję wiedzy która jest bardzo małym, mm, powiedział, korzeniem słowiańskim. Tak jakbyśmy zobaczyli, y, jest to nasze drzewo rodowe słowiańskie, które ma, ja to tak przeniosę w zobrazowanie, ono ma wiele listków, wiele gałęzi, wiele korzeni i tam jest, jak y, no, każda nasza kultura, każda nasza tradycja jest w tym, zawarta w tym drzewie. I teraz obrazowując to dalej, przyjechałem z jednym z korzeni wiedzy słowiańskiej. Ona w Rosji się nazywa Drewnaja Sibierna Tradycja. W Polsce to zostało przetłumaczone jako Wielka Tradycja Północy. To są sposoby na medytację i na uzdrowienie organizmu za pomocą myśli, wyobrażenia i odczucia na ciele. Czyli Wyobrażamy sobie przepływ światła, powiedzmy. Kierujemy to wyobraźnią, tak zwaną dziecięcą, bo to jest najlepsze, najlepsze nasze narzędzie. Kierujemy to i zaczynamy odczuwać to na ciele, prawda? Jako ciepło, zimno, przyciąganie, odpychanie i tak dalej. Czyli odczucia cielesne. I to po prostu uzdrawia nam to, co nam potrzebne w tym momencie. Na dany, na dany moment, na dany dzień. Wiadomo, jak każdy człowiek jest inną jednostką. Ja to przekładam tak, że każdy człowiek jest jak inna książka, z inną okładką, z inną treścią w środku, z innymi naleciałościami yy, i tak dalej, rodowymi i komórkowymi osłabieniami, szablonami, to wszystko niesiemy mówią na to, że to są genetyczne. Owszem, można to też tak nazwać. Ja bym to przełożył, że to są rodowe nasze informacje, bo mamy przekaz po prostu bez, bezpośrednie połączenie z rodem, który żył sobie na tych ziemiach. Nie będziemy to historycznie dewagować. Zawsze mówię na wstępie, żeby zostawić wszystko to, co wiemy o Słowianach, wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystko co do tej pory żeśmy y, usłyszeli, przeczytali, obejrzeli i żeby po prostu wejść jako czysta tablica w tą wiedzę zwaną Wielką Tradycją Północy, ponieważ tam są bardzo wiele sposobów na medytację po naszemu. Jest praca z żywiołami, czyli żywioły ziemskie na przykład, czyli żywioły wody, powietrza i światła. Później są żywioły kosmiczne. W dalszej części są archanielskie. Żywioły też nazywane są aniołami ze względu na to, jak pojmowane są przez nas ludzi te żywioły. Poza tym mamy piękne podłączenie pod y, ziemską moc. Ta ziemska moc tu w 4-6% y, emanuje, jakby przebija się ponieważ pochodzi, jest ukryta e, w innym wymiarze ziemskim, których jest bez liku, ale to też nie o tym. Chodzi o to, że <clears throat> ta ziemska moc została jakby schowana przed ingerencją tych, tej szarej strefy, tych ciemnych e, prawda, mocy, które próbują zawładnąć każdą naszą jednostką żywą. Czyli każda dusza jest dla nich ważna. To jest wojna o duszę, każdą jedną, odkąd pamiętamy nie pamiętam. Więc ta moc została schowana przed tymi jakby ciekawskimi, a tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. I wystarczy, ja to na każdym filmiku pokazuję, że mamy tą dłoń wiodącą, czyli tą co piszemy i używamy częściej. I jeśli otworzymy odczuwanie na dłoni, będziemy badać taką przestrzeń, która jest przy nas, może być oparta, prawda? może być w powietrzu. Jeśli zbadamy tą przestrzeń, to gdzieś tam pomiędzy, przesuwając dłonią, z otwartym odczuwaniem, gdzieś pomiędzy będzie jakieś załamanie powietrza, temperatury, taka jakby szparka. I ta szparka daje nam wejście w tą przestrzeń z innego wymiaru, w którym jest ta moc, która nazywa się energią przewodnika. Ja przestaję ją nazywać energią, tylko nazywam ją właśnie mocą lub siłą ponieważ to bardziej jakby rezonuje po naszemu, po polsku, po słowiańsku. Bo słowo energia to jest tak jakby z baterii pochodziło akumulatora, a słowo moc i siła, może się czepiam szczegółów, <clears throat> ale jakby lepiej jest odczuwalne. Także szukam sobie w tej przestrzeni czegoś innego, jakiejś zmiany temperatury, jakiegoś powiewu wiaterku i znajduję taką szparkę, wkładam tam dłoń, pewnie i napotykam ściankę. To jest ścianka, uskok czasowy właśnie, który oddziela nasz y, świat realny od tego drugiego wymiaru, innego wymiaru, w którym jest, zaraz powiem o tym, i przechodzę przez tą ściankę jakby takim ruchem jak rybka podmiotowania. i już wtedy mam dłoń w tej przestrzeni i mogę mocą wyobraźni, prawda, przez y, centrum na dłoni energetyczne, zaciągnąć jakby do splotu słonecznego. Tu mamy centralną czakrę, tak jak teraz przekazy mówią, że w tych czasach będzie tylko jeden, jedno centrum energetyczne w człowieku. Także to jest to słoneczko nasze słowiańskie i tu napełniam tą energią, tą mocą przez kanały ramion napełniam sobie to słoneczko Później po napełnieniu ono odprowadza tą siłę, nadwyżkę tej siły w kocioł. Mamy trzy kotły, według Słowian, tak jak bałwanek, kocioł siły, kocioł miłości i kocioł umysłu. Rozumiem, prawda? I tu zademonstruję, kocioł umysłu idzie od dołeczka, pod dołeczkiem jest taki bolący punkcik, to jest czakra gardła, nie tutaj, jak jest zgodnie pokazywana, ale nie o tym z kocioł umysłu mamy w ten sposób w przestrzeni, kocioł miłości mamy tak, mamy dwie świątynie, świątynia woli i świątynia miłości. W tym kotle tu od splotu słonecznego mamy kocioł siły, czyli magazyn całej siły. Kto trenował zapasy czy inne sporty walki wie, że wszystko opiera się na mięśniach brzucha. <clears throat> Także kocioł siły jest magazynem mocy, energii i siły, prawda? teraz mamy tego bałwanka, którego dzieci lepią od y, zarania dzieju ze śniegu, co też nie jest przypadkiem tak zwanym. No i mamy tą szparkę, y, ten uskok czasowy grubości jednej sekundy jest na ścianie. To jest takie przełożenie, ponieważ y, teraz bym musiał, powinienem powiedzieć o tej tajemnicy kamiennych kul, która jest na świecie i całą historię o, o tym, jak inna rasa ludzi, istot kosmicznych zeszła na Ziemię, a wtedy Ziemia była wielkim oceanem. Nie wiemy, który to był potop. Według Kościoła y, przekazów Starego Nowego Testamentu jest to potop. Tak? Chodzi o to, że Ziemia była wtedy <clears throat> wszechoceanem. I ta rasa istot wędrowała po bezkresach kosmosu, po rosyjsku mówiono na to po tumalnej trapie, po, po, po polsku jest to po mglistej ścieżce i tak naprawdę to prawdopodobnie jest y, ta, co jest nad nami, prawda, na, na niebie. Mgławica czy jak to się nazywa? Galaktyka Mleczna. No właśnie, Mleczna Droga ta historia, ta legenda, jak mówi o tym, że oni podróżowali po tumannej drapie, czy po tej mlecznej drodze, ten kanał, który te istoty były w ogóle bezcielesne, bez materii, tak jak my z fizycznego jakby składamy się przede wszystkim tego ostatniego <clears throat> ciała, czy pierwszego, tak oni wędrowali jako istoty bezcielesne, bez, ciała, bez obciążenia ciała, ciałem fizycznym przemieszczali się po bezkresach kosmosu. Tak można powiedzieć w skrócie, że zwiedzali. Poszukiwali Boga Stwórcy i natknęli się na ten e, światowy ocean, na planetę, która była wtedy światowym oceanem. Ten kanał energetyczny, którym podróżowali, z prędkością myśli, podkreśla, nie z prędkością światła. Prędkość światła w porównaniu do prędkości myśli jest bardzo wolna. Z prędkością myśli podróżując te istoty natknęły się na naszą planetę, która była wtedy właśnie wielkim oceanem. No i w związku z tym, że nie mieli ciała fizycznych, mieli problem poruszać się jako energię po oceanie, w wodzie. Więc stworzyli ciała. To po prostu potrafili to robić za pomocą myśli. Stworzyli ciała delfina. Później cała ta, wiecie, teoria, tak jak Darwina, dalej poszło. Napomnę tylko w nawiasie, że ciało delfina jest do tej pory nieodkryte, tak do końca, i nie ma jakby ze źródła, którego pochodzi, nie ma jakby pochodzenia. Tak jak próbują nam w teorii Darwina pokazać, że od małpy, ale gdzieś tam jest dziura, prawda? nie do końca to się zgadza. Tak Tutaj możemy tylko sobie wyobrazić, nie ma żadnych naukowych dowodów, jest jedyny, który ja sam spostrzegłem, że kiedyś gdzieś na Discoverze albo na innym kanale takim przyrodniczym było pokazane, y, z czego składa się delfin i ciało. I jego największym podobieństwem z człowiekiem, pomijając prokreację, z której delfin też czerpie jak ludzie przyjemność, y, jest płetwa boczna która ma idealny prawie kościec, strukturę kostną, jak dłoń człowieka. No to jest jedyny jakby dowód bez naukowych dowodów i kierunek y, tego, skąd się wzięliśmy. Ja bardzo czuję sercem całym, że bardziej rezonuje z moją osobą teoria, że jesteśmy gdzieś tam miliony lat po delfinach, prawda? że kiedyś byliśmy delfinami. Ja się nie czuję małpą komórki nie, nie mają tej informacji, że pochodzą od małpy. Tak, tylko jak usłyszałem tą opowieść, to pojawiła mi się łezka wokół, jakby serce zadrygało i poczułem, że to jest fajne, że pochodzenie od delfina jest tym, co czuję. No i ta rasa inteligentna, która potrafiła zamienić swoją istotę energetyczną w ciało fizyczne, stworzyła delfina w celu poruszania się i przemieszczania pod wodą i na wodzie, jak ta ziemia była wszechoceanem, prawda? Później ta cała historia dalej poszła. Być może lub prawdopodobnie lub na pewno. Możemy tylko w takich kategoriach mówić. Ja tak mówię. Nie chcę nikogo do niczego zmuszać. Prawda? Moja teoria to jest moja teoria, którą słyszałem gdzieś. W dalszej części bardzo mi pomogło to wyjść z moich problemów zdrowotnych, bo to jak każdy wieszcz, który przekazuje, musiałem dostać gdzieś od życia po głowie. Wybrałem jakiś słaby kierunek, więc ta cała struktura w tym wszechświat ukierunkowo. Zostałem z góry w główkę po to, żeby spotkać na swojej drodze życia sposoby uzdrawiania według wielkiej tradycji północy i dostałem pierwsze trzy stopnie inicjacji. Zostałem inicjowany przez pierwsze trzy dni y, mocą przewodnika. Ta moc to jest ta moc, która idzie z innego wymiaru do naszego. Przez, tą, przez ten uskok czasowy, który odgradza y, ten inny wymiar, w którym znajduje się moc przewodnika. Ona jest zawarta w wielkiej kamiennej kuli. Tak skondensowana energia jest, prawda, jest w drewnie, jest w wodzie. Jeśli jest zagęszczona energia, energetyka, to tylko kondensacja może być w kamieniu, w kryształach, prawda? Wszędzie jest zbitek tej energii, jest to już kamień. Więc ta energia została zainstalowana jakby w kamiennej kuli. Ona jest tak mniej więcej y, jako czteropiętrowy budynek, tak na wielkość. Są historie do tego, bo ona była widziana przez y, jednostki specjalne z Moskwy, które były kiedyś w latach 20. poprzedniego wieku XX wieku. Od 1921 y, zaczęto, te były KGB, prawda, tam się jakoś inaczej nazywały te służby, oni zaczęli wysyłać ludzi w tundrę, na autaj, w celu poszukiwania, poszukiwania informacji nieodkrytych, nieodgadnionych, prawda, tajemniczych. Sama nazwa tajga jest od tai, czyli od tajemnicy. Mamy tu bardzo dużo w źródłach słów, takich słów, których używamy na co dzień, nie czujemy Tak jak poganie zostali specjalnie zbesztani z błotem, bo kiedyś słowo pogani było, pogani byli ludźmi, którzy byli najbliżej Boga, czyli najbliżej centralnego słońca. Czyli swastyka, swasta, czy jakkolwiek ją nazywano, nazywają, jest symbolem centralnego słońca później przejęta przez Rzymian, później przez nazistów niemieckich i różnych z nacji innych. I teraz mamy splugawione i słowo i, i ten solarny znak piękny. Także wszystko jest odwrócone jakby, żebyśmy czuli niepewność i czuli się jako gorsze ludy. Bo też jest źródło słów, słowa Słowianie. Jest to słowo nazwa ludów, które były sławne dla, dla sąsiadów. Sławne dlatego, że potrafiły się uzdrowić, potrafiły, miały kontakt bezpośrednio z przyrodą i tak jak z tamtej strony ziemi są ludy, były ludy Indian, tak z tej strony były ludy Słowian. Chodzi o to, tak jak aborygani w Australii, chodzi o to, że robi im się rezerwaty tylko właściwie z tych wszystkich lodów Ziemi myrze się ocaleli na przełomie 5000 lat. 3000 przed narodzeniem Chrystusa już wieszczowie słowiańscy, wołkowie i tak dalej, wierszyciele, czyli przechowujący tą wiedzę, tak ich nazwano, już wiedzieli, że przyjdzie taki Pan, który będzie wieszczył którego zabiją i znali całą historię, już 3000 przed narodzeniem, czyli teraz z tego punktu znali jakieś 5000 lat wcześniej. No i mamy te narzędzia, moc przewodnika, do tego, żeby napełniać swoje ciała fizyczne i po prostu je uzdrawiać, tak jak y, medycyna wschodu ma energię reiki, którą brzydko porównywano, no nie chciano porównywać na pierwszych trzech stopniach y, energii przewodnika, która ja zresztą wykładam i inicjuję, robię te wykłady, stąd moja obecność, zresztą żeby się zareklamować. No to energia przewodnika składa się z 7 stopni fizycznych, które można zdobyć y, w ziemskim wymiarze. Później już przechodząc, uczeń znaczy, przechodząc od pierwszego do siódmego, co trwa ileś lat, Prawda? Bo pierwsze trzy się dostaje piątek, sobota, niedziela. To jest jakby dotknięcie siły przewodnika i już można być uzdrowicielem. Nie wiedząc, nie znając anatomii, nie znając y, sposobów na uzdrawianie, po pierwszym kursie można po prostu już pomagać najbliższym rodzinie lub jak masażysta masować razem z tą mocą, tą energią i napełniać innych. Ta energia jest istotą inteligentną zawarta w tej kamiennej kuli w innym wymiarze, zamknięta w tej kamiennej kuli i jako trans, tak jak e, fale komórkowe mają anteny, prawda, na budynkach, tak kamienne kule rozrzucone są po wszystkich kontynentach na Ziemi. Jest taki ewenement, e, taka opowieść, że teraz w XXI wieku, mając technikę obróbki laserową i inną, jesteśmy w stanie stworzyć takich tych mniejszych kamiennych kul, tak precyzyjnie e, zrobionych, gdzie one mają te wszystkie zawarte kąty i te ciągi Fibonacciego i tak dalej, liczba phi, to tam można, prawda, na cały dzień może być wykład, ale nie jesteśmy w stanie stworzyć tych mniejszych kamiennych kul. Tej dużej kuli nie widzimy, ponieważ ona jest schowana w innym wymiarze, żeby nie było ingerencji w tą energię ta energia jest czystą, niezakłóconą mocą, którą możemy pobrać właśnie takim gestem, jak znajdziemy przestrzeń pomacalną.